Я фотограф, недавно почала вчитися фотографії, буквально там близько року. І, чесно кажучи, мені дуже сподобалось, бо того, що я шукала саме професійну школу. Ось, і яка підходила і по тривалості занять, і по ціні. І я можу сказати, що ну, ну, напевно це одна з найкращих в Києві, тому що дуже інформативний курс, і всі всі заняття вони виключно побудовані на практиці. І Дуже важливо, що а, ти відпрацьовуєш отримані знання саме під час уроку, не вдома, навіть там не десь на виїзді чи як домашня робота, а саме на на уроці, і приходиш додому вже по суті з багажом знань. Мені дуже сподобалось. Я буду рекомендувати знайомим. дуже дякую за пройдений курс.